एक सौ बारह दक्षिण जय श्री माँ रानी जय हो अष्ट भवानी अमृत बाली जय कपाल बाली तेरे भक्ति जन होते भैया पर ये भाई दान बदल पर करुणा करके सुने सवा तो तो शिव परिचारी आते అందుకని এটাকে 你这个，这个东西，我一的。 हम सभी देवता है तेरी याद जय कार्य करो माता की आओ शरण भवानी एक बार तो प्रेम से बोलो जय गुरु जय महाराज जय गुरु लता के दरबार की जय जयकार करो माता